Mae pob eiliad gyda dy blentyn yn fawr. Bydd rhai adegau yn dyherio. ac eraill i ti drysori. Rwy ti am fod y rhiant gorau posib, ond weithiau ddim yn siŵr sut. Ti am fod yn amyneddgar a chadw dy ben oherwydd bod nhw'n dysgu gen ti. Mama! Mama! Bod yn rhiant. Dyma un o'r swyddi pwysicaf mewn bywyd ac ar y noddaf. Aw! Dwi ddim wastad yn hawdd cael yr amser i fod yn bositif a chefnogol. Ond mae'n werth e. Bob tro. Rho amser iddo. Gallwch ddysgu mwy am ddillau magu plant yn gadarnhaol i'ch helpu i reoli ymddygiad heriol ac anodd a chlywed gan deuluoedd eraill am eu profiadau nhw. Ewch i llyw.cymru blaen slais rhowch amser iddo. Magu plant. Rhowch amser iddo.